Bon dia per l'aspre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Soc Alfredo Hernando Hueso, eh, Freddy, nom de guerra, no? com me diuen jugant a pilota, comences molt jove i, i després, bueno, eh, tinc 59 eh, anys, vaig néixer el 20 d'abril de 1957. I bueno, el meu carrer, que eh, bueno, pues, eh, exjugador de pilota, eh, 20 anys ha jugat en el món professional de pilota i, bueno, i de, a partir d'ahir m'ha dedicat a l'organització en diferents empreses, no? com, com Fredesport, Valnet i també ara col·labore i estic en el trinquet de Pelayo de València des de fa un any en una nova gestió també eh, de portes obertes. Uh -huh. Eh, moltes gràcies, Fredi, no, per haver respost a la crida del nostre programa. Segur que, que tens moltes coses interessants a dir. I bé, com tu vas dir, no, vas néixer en València el 20 d'abril del 57 i damunt se dona la particularitat que tu naixeres a la vora del trinquet de Pelayo. Sí, vas néixer el 22, el, el número 22 del, del carrer Pelay i bueno, pues, eh, per la proximitat, no? perquè la veritat que, que és una llàstima, no és un trinquet que està emmarcat dins de les finques, que millor per això s'ha salvat, però aquesta proximitat va fer pues, doncs, perquè jo m'apropara i que fora el meu, meu lloc de, de, de xoc, no? de xiquet, i que m'aficionara a la pilota. No? També és una trajectòria que no és estranya, no? perquè ja fou en el cas de Rovellet, que també, era, també ha viscut tota la vida en el mateix carrer, i crec que també Grau, el mitger, l'únic mitger que ha guanyat l'individual, que, que també són de, de del barri, barri. Són sí, del barri, sí. Uh -huh. Sí, i, bueno, el gran problema que han tingut els valencians és l'organització, no? en aquest sentit, sobretot en el, en el, és molt fàcil portar esports de, de fora que ja venen empaquetats i, i tenen una difusió bàrbara a nivell nacional i tal, internacional. I la pilota, pues, pues, bueno, tenia que... no se coneixia i, clar, el que estàvem prop, pues, sí que vivíem un poc el trinquet, no? Per la part, només el sentir aquests i aquests aplaudiments que feien els jugadors i tal, doncs t'arribava a casa, no? I d'alguna manera te cridava. Però, claro, anar molt més enllà des a tres barris era, era difícil. Sí que han hagut casos, no? com caso, el cas de, de Víctor, alguns jugadors que, que sí que han eixit alguna més, però normalment doncs, eh, València s'ha nutrit de jugadors de, del barri, no? de, del barri cèntric al voltant de Trinquet. Uh mhm. -huh. Fent així un poc de off-topic, no? marxant un poc del tema, també és veritat que el canvi de fesonomia del barri dels últims 20 anys probablement faça que a lo millor la pedrera de jugadors de València Ciutat de pilota es quedi deixar d'altre lloc. Bueno, eh, sí, bueno, València, el tenque de Pelayo, el de tenque de Pelayo, eh, es, es, invisible, ¿no? És invisible, continua sent invisible. La, és de veres que, que, bueno, és complicat, jo crec que ahir no s'ha promocionat massa bé, de ser un, de ser un trinquet eh, privat i sense, bueno, i, i no tinguent una obligació una obligació per a promocionar els més jovens no? i ni saber com fer-ho, i ni saber, i ningú tècnic que, que, que, que, que agarrarà les riendes d'això, pues ha fet pues, que, com tu dius, pues, que, que, la, que Pelayo tinga, has que ha tingut eh, vora 15 anys o 20 anys sense una escola de pilota, que això pues, per supost que, que ha sigut el gran problema. No? Sí que va haver una escola fa 20 anys eh? i d'ahir van iniciar pues, jugadors com Grau, com, Contino, Tino, com Serrano, com Pedro, con Peluco, una, un, una gran fornada de jugadors, i van eixir de l'escola, però l'escola se va acabar, ningú eh, feia càrrega d'aquest tema, i des de la direcció del Trinquet pues, pues, feien les partides de professionals, però claro, si no treballes la base, difícilment després de, jugadors. I com tu dies molt bé, pues, s'ha tingut que no trobar pues, d'escoles, de, de, de galotxa, sobretot, de pobles del voltant de València. Uh mhm. -huh. Eh, bé, passem, deixem de costat el tema de Pelayo, tornem a, a lo que serà la teva trajectòria. Tu vas començar eh, també en la pilota, no? però eh, diguem que en la teva joventut tu vas practicar l'atletisme i vaig a vull dir, has sigut un, un esportista, podem dir, polifacètic, i vaig a, diguem, que vas combinar els dos esports més o menys fins que debutaràs ja com a professional en, en 16 anys. Sí, bueno, ell era un xaval inquiet no? i molt, molt nervioset i, bueno, i tot, a mi l'esport se me donava, vamos, era ràpid i se me donava prou bé. No? Entonces, sí que és de vaig jugar en la cantera del València de futbol, vaig, vaig eh, fer atletisme en, en Jesuites, que eren, boni, bueno, eren molt bons, en, en, en conjunt, no? i anàvem a, a competir per fora també, i bueno, jo tenia una base, una base física eh, potent quan de, en aquella època el trinquet estava molt tancat en les portes cap a dins, només molt cara al món professional i el d'aficionats ja de major altura, perquè ahir hi havia travesses i eren un poquet que dominaven i, i bueno, pues apenes practicàvem, apenes podíem practicar tenint la canxa per a nosaltres, no era molt difícil, però bueno, aquesta base física va fer que, que en un poc de tècnica poguera jo accedir ja a jugar a pilota i, i en poc de temps a ficar-me en la part de dalt. I diguem que tu debutes en Pelayo, suposa, no? En, en, a set sí. com hem dit. Sí, debut en Pelayo. bueno, eh, nosaltres jugàvem allí, el, el, el, quan ens deixaven pilotes els, els professionals, quan anàvem a dutxar-se, i li deien, oi, em podries fer una pilota? I la i mentre ells es dutxaven era el moment que teníem nosaltres per a jugar ajudaven també a, a llevar banquets i alguna coseta més als empleats d'allí i en això ens deixaven jugar. Un... I, i, I a partir d'ahir vaig anar, anarem al gerent, al gerent del, del trinquet, que era Selfa, i, le, i un altre company i jo, en dos xiquets, en, en bueno, érem més joves, perquè començàvem en juvenils, jo pense que sí, alrededor de 15 anys o 16, ja en, en juvenils, i ens vam ficar en un, a jugar. Jo vaig jugar per Pelayo, l'altre xic pues, eh, va anar a un altre equip i a partir d'ahir va ser, no, ja no pararem, representava Pelayo com a, a juvenil i a partir d'ahir ja no vaig parar. Uh mhm. -huh. I diguem d'esta època, més o menys, que, quins records tens o quines sensacions? Perquè, clar, suposa que per a un xicó que des de nano ha estat, com tu has dit, no? des de lo més baix, que era ajudar als empleats perquè deixaran jugar, donar el salt i damunt representant eh. Pelayo a mi era el més gran. Bueno, una anècdota molt, molt curiosa era que tancaven el, el trinquet a migdia, tapen el trinquet el diumenge, i nosaltres no, no podíem jugar, pues, bueno, van fer algun, des de Macassa, per darrere, per, per les teulaes, pues, entràvem al trinquet, Y, bueno, el caso es que hemos denunciado, bueno, un veí se va a Chiva, bueno, y nos van, van prohibir la entrada una temporadeta, <laughs> però, bueno, a, a, vam anar varios, varios diumenges a jugar a pilota, que és l'únic que volíem. Bueno, pues una il·lusió molt gran. Per a mi era lo més gran. Jo, eh, jugar a pilota, jo veia els meus ídols allí, jo, jo volia jugar a pilota. De fet, no tenia com un dia, ah, jo vull ser el millor. No, jo no volia ser el millor, jo volia jugar. I me conformava en, en divertir-me i ser un jugador més, no? eh, com l'últim de la fila, però estar allà al mig. Jo volia estar ahí com fora. Després, pues, bueno, vaig eh, començar a escalar posicions, i... però no era la meva il·lusió ser el millor, sinó, sinó eh, jugar, arribar a jugar i arribar a, a, a, viure, a viure de la pilota i en la pilota. No? Aquesta mm. era la meva il·lusió. I este debut més o menys se produeix a principis de la dècada dels 70, no? que de fet coincideix en l'explosió d'aquesta gran figura que fa un Paco Genovés. Sí, Genovés ja me porta a vora 3 anys i, i ell anava per davant de mi, no? però sí, va ser el 73, crec, que estem parlant, i, i sí, Genovés jo ja l'admirava, no? i jo anava a veure-lo quan era... Aquests 3 anys som... Eh, ella era figura, quan jo es comencé a jugar, ella ja era un, una figura de 9 anys, no? I, eh, bueno, i jo me reflexe molt en ell. En eixa, a partir d'aquesta edat, abans no el coneixia, perquè abans pues, eren altres, el Soro, el Rovell, però eh, Xenobés pues, sí que marca, no? I, bueno, i a partir d'ahir jo també puig molt pronte, i en, i als 18 anys jo ja jugava contra d'ell, i entonces ahí ja, ja pues, me tiré vora 15 anys o més jugant moltíssimes partides, centenars de partides a jugar contra, contra el genovès. Mm -hmm. Sempre se diu no, que tu contra qui més has jugat has jugat contra el genovès i contra Enric Sarasol. Sí, Sarasol és posterior, posterior eh, eh, Sarasol té 7 anys menys que jo i, i sí, i el, el que passa és que, bueno, per exemple, eh, la pilota no estava organitzada, se jugava en el dia a dia i campionats individuals, per exemple, es comencen quan, quan eh, jo tinc 27 anys eh, ja i, i Xinovés té vora 30, 29, 30 anys, con lo qual pues, eh, Xinovés a mi diu, no, pues no guanya tants individuals, claro, Xinovés no guanya tants individuals perquè no... No se celebrava. No se eh. celebrava, no, bien. I jo vaig guanyar un també, també perquè Xenovés també hi eh, havia anys que, pues, que s'estava que podia haver guanyat algun o més. No? Sí que és de veres que Sarasol guanya tants individuals com Xenovés, però Xenovés eh, era la màxima figura i, i es comença a jugar-los als 29-30 anys. Uh -huh. Parlarem més avant no, de, dels, del el moment en què les competicions van a poc a poc assentant-se, perquè de fet tu has sigut protagonista en la creació d'algunes que avui en dia ja considerem clàssics, i bé, estem en aquest món de la pilota, de partides del dia a dia. Eh, suposo que tu vas créixer ben jugant, doncs, el que has dit tu, a Rovellet o a tota aquesta gent apareix l'eclosió del genovès i tu, diguem, ja dones el vot i bé, aquestes partides del dia a dia, com, com recordes tot això? Bueno, jo, jo no sé el per què. Bueno, eh, jo mm, estudiava, m'agradava continuar estudiant, me vaig, eh, vaig, estar, eh, vaig entrar en, en psicologia en la facultat, Bueno, i d'alguna manera venia d'altres esports com és, molt organitzats, com era el tema de l'atletisme que tu comentaves, i feia eh, triple salt, salt de, de llargària, feia eh, 4%, i d'això molt feia que jo venia, i veia la pilota i, i jo veia carències i me sentia un poc en l'obligació, que no tenia el per què, però me sentia en l'obligació un poc d'estar ahí, no? molt pront entre, molt pront entre en la federació per, per crítiques, de pegué molta canya a la federació i d'alguna manera entre en ella i me dedico un poquet a, a, en, en un món totalment, eh, i més en el món professional. Ahir m'anaven les empreses i no havia ningú que fera res el dia a dia, no? I, i esa, me veia un poc això, eh, Esa obligació de, de, de, de, de allò organitzar un poc, no sé el per què, però bueno, tenia aquesta pressió. Inclús jugant i tot, pues veia que havia moltes coses que no, que no m'agradaven i me veia incòmode, no? I, i bueno, i és a partir d'ahir quan també, que si vols entrarem més avant, no? pues de, pues decidís un poc pues, muntar la primera lliga, el que va ser el primer circuit Bancaixa, abans d'això, un altre campionat, que era el eh, Campionat Mutu del Camp, i, i, i, la, i el circuit Banquesa, i entré per aquesta obligació que me vas crear, no sé el per què, però tenia, me vas crear aquesta pressió. De fet, abans del circuit era el Campionat Nacional d'Escala i Corda, que seria mm. la protocompetició, que sempre s'ha dit que és una competició no? que a lo millor tenia que haver sigut en un referent com ha sigut el circuit, però que no acaba de, de quallar, no? El, el... No, no. Jo va jugar, eh, de fet, eh, va ser quatre vegades campió d'aquesta competició, uh -huh. però bueno, els jugadors, nosaltres, no estava organitzat per a que, per a que el jugador inclús volguera jugar-la, no? No, no, era, no, li era, no li era interessant ni econòmicament ni, ni a nivell de, de, de, de, de salsa, no? no li faltava esa competición moltes coses, ¿no? Y entonces, bueno, era la obligación de la era la federación, bueno, tenías que passar per, per això, pero, pero faltava algo, ¿no? Y ahí es quan, primer en, en el trofeu mutu del camp, que, que quan allò eh, és anterior i se juga dos anys i després ja entra el circuit bancaixa i ahir els jugadors tots, eh, vamos, eh, de cap. De cap entràvem algun trinquet i alguna empresa Eh, no entra, los dos primers eh, no entraren y después ya se entraren dins perquè porque no pueden lluitar contra, contra la lògica, no? pero sí, va, a costar. La verdad que eh, yo era un jugador, como jugador, pero como organizador no estaba, las empresas tenían todo el poder, cada trinquete era una empresa y que entraren a organizar, desde Freddy Sport, que se entra a Sport a organizar eh, a les empreses això era llevar-los poder i, era un, i va haver empreses potents, dia, les més potents no entraren el primer any, inclús el segon, però el tercer any ja entraren totes. Uh mhm. -huh. I, I bé, això és la creació del circuit Bancaixa, però eh, el circuit Bancaixa més o menys sí que estem nosaltres familiaritzats perquè és el que hem vist tots, però per als aficionats que són més joves, eh, el, pre el predecessor, el Campionat Nacional d'Escala i Corda, funcionava igual a nivell de partides o era no, bueno, eh, sí, era una competició curta, ja t'he dit que no volien jugar-ho. Sabia, per exemple, hi havia vegades que ja no, no, no interessava econòmicament eh, jugar-lo, no havia, faltava molt d'envoltori de i no, no feia... Entonces, bueno, feia falta un, un, un envite, no? Eh, eh, n'hi ha que veure també que, bueno, que les federacions, entonces, pues, igual que ara també, clar, pues, eh, se guanyen per, per els clubs, per, per, per votacions, entonces, bueno, el món professional anava per lliure, no? Són les empreses les que funcionaven. Entonces, ah, tenia que haver algun ent que, que, que això ho ordenara, no? I en aquella època, pues, eh, sí, se feia des de la federació, però se feia com un tràmit, no? N'hi ha que fer el campionat, pues se feia, no? però no interessava. Econòmicament, eh, no interessava jugar-lo. Entonces, mm. per això que... Sí, hi havia una, jugaves eh, eh, per Pelayo, és per tal, havia una partida de juvenils, jo sóc vaig començar, com te comentava, jugant de juvenil, però no, eh, com a juvenil sí, perquè juvenil dona igual, però com a eh, professionals professionals eh, evitaven jugar aquest eh, campionat. Uh -huh. Encara així, tu, com bé has dit, guanyes 4 i, i de fet crec que arribes a 8 finals, és a dir, guanyes 4 i has sigut també subcampió en altres 4 ocasions. Sí, sí. Uh -huh sobretot sí. l'època aquesta dels anys 84, 85, 86 i 88, que és quan guanyes tu, són sí. èpoques en què estàs pràcticament fijo en aquesta competició en la final. Sí, sí, en aquella època és la meva època, xa. <laughs> I, i és quan jo estic bé físicament i quan, i quan arribi a, a moltes finals, sí. I és, eh, però ja t'he de dir que jo, eh, fins a, arribant i tot, pues, havien, havien, eh, no, era, no, era, no era interessant, tenies que fer-ho per, un, per un tràmit. Jo creuia en això, en que se tenía que jugar, perquè és la forma de, de, de marcar la diferència, però estava molt dominada entonces la pilota per el tema de les travesses, molt dominada. Les, tra eh, les travesses era, era la part, l'incentiu que tenia el jugador més important. Si parlem d'una proporció, eh, per exemple, parlaríem un 70-30. Si se cobraven eh, 3.000 pessetes per dir per jugar, podies tindre unes 7.000 de propina, uh -huh. val? I de premi... De pues para que, bueno, si no sé si para que no entenga, pero bueno, el que travessava eh, pues donava un tant al que guanyava, no? Donava un talonet, un això de, de, de les travesses, i ese era l'incentiu. Però, però, claro, era molt poqueta la, lo que pagava d'entrada. Molta gent entrava, entonces eh, no pagaven tots l'entrada, sinó que, se, que d'alguna manera eh, pues, eh, el trinquet vivia molt més de les travesses. Manava molt la travessa, lo que seria en la partida. Entonces, una de les eh, coses que me varen proposar era pues, que la travessa passara a un segon o tercer lloc. I era, però era molt difícil, perquè, perquè era el que, és que realment manaven, eren, eren, eren eh, els postors forts que es diuen, els que manaven, no? i fins que ells no entraven, pues, tota la massa no entrava. No? Mm -hmm. Podríem dir-nos que a lo millor la, Eh, eh, el rendiment d'un jugador en el trinquet depenia de si aquest dia hi havia un postor que prometera bones propines o si no n'hi havia. Sí. Més que d'això, que, eh, que s'hagueren fet les travesses o no. Mhm. Val? Mm -hmm. I si hem a jugar tots i... Això, a veure, és que n'hi ha que conèixer un poc l'evolució, no? Venint venim d'un món aficionat, eh, d'on eh, pues, que se va, es comença a eh, eh, professionalitzar en molts anys en darrere i que, bueno, que quan anaven pues, les travesses eren, eh, i s'esperava que feren les travesses. No? Si no havia travessa, pues, bueno, sí, cobraves un tant, però... Entonces, tenies l'obligació de fer travessa. Tot el món ho sabia, no? Això era... Eh, Eh, Vox Populi, no? En el sentit de que, de que bueno, que esta... Eh, tu, per exemple, jo puc jugar més que tu i jo te tinc que donar uns xocs d'avantatge, no? En este cas. Uh mhm. -huh. Entonces jo, pues, eh, quan es comencem a la partida, pues jo... Eh, tire, eh, tu, eh, jo no tire fort, tu vas fent 15 fins que n'hi ha un moment que la partida s'iguala. Jo te dono un xoc o dos d'avantatge i en això iguala. s'iguala. Entonces les travesses ja ahir agraden, al teu favor i al meu. I ahir es fan les travesses. Què passa? I aquests dos shows podien ser a lo millor una hora d'esperar de, de eh? i l'aficionat, pues, que, que no xava diners, pues, avorria i com una ostra. Molta gent participava, però m'anaven massa les travesses en aquell moment, no? Uh -huh. I, i, to, i encara que no era fer ningú tipus de, de, de res, que no fora... Tot el món ho sabia, no? Que tenies que donar de d'avantatge, com un corredor li pot donar en 100 metres, li pot donar 10, tant, 10, 10 metres, no? Doncs ves vés tirant endavant i ja veurem, vale, doncs mira, ja estàs ja, eh, 10 metres ventatge, vale, doncs ara fem una travessa, no? Doncs això funcionava d'aquesta manera, tot el món sabia, no? Però que manava massa, massa la travessa i era algo que, que havia que llevar com fora, no? I, i que, que primara l'espectacle i l'esport. Mhm. Mm -hmm. Més avant tocarem el tema, diguem, el primer moment en què canvia la pilota, perquè sempre s'ha criticat molt que la pilota s'ha quedat antiquada i probablement siga cert, però com la l'evolució ha sigut constant. Eh, continuem en els anys 80, i hi ha una partida que tu recordes especialment, que és de l'any 1981, que és una final del trofeu de Nadal contra, precisament contra Paco Genovés, no? Sí, bueno, eh, dels pocs trofeus que van començar va ser el trofeu Nadal, el trofeu Nadal de, de Pelayo, Val? És el, bueno, el trofeu, és, és el trinquet s'omplia que, que tanca, bueno, d'aquesta partida especialment en les portes, vull dir que perquè no entrava més gent, se quedava molta, moltíssima gent fora i sí, la veritat és que bueno, van jugar diversos i, y ahora no, no, porque la verdad que no, como no repasé tanto y no, y no pues no, no ni la partida que se que contra Chenoves y sí, pues, eh, creo que vas a una, una gran partida ese día y bueno, y vas a ganar y bueno, todo era, ese era el campeonato más importante, veus? Eh, ese sí que era el campeonato más importante del año, en encara que el campeonato de de nacional de, per parelles, no? Per uh -huh. què? Perquè sí, perquè era un èxit, perquè tot el món volia jugar, perquè sí que es volia jugar en el trinquet de Pelayo i en el trofeu Nadal, no? Uh -huh. I això fon l'any 81, però una altra data destacada és la de 1980, que és quan eres elegit com a millor esportista a València de l'any. Sí, la veritat que sí va ser una, una gran sorpresa, perquè perquè entonces la pilota, pues sí, de portes cap a dins i en, i en poble se coneixia, però en València, jo sóc de València i se coneixia molt poc, i si és del carrer Pelayo, i, i bueno, i ahir es presentaven els, els, els meus esportistes professionals. Jo no sé qui estava de tenis, qui era, de, de, de, de la comunitat valenciana, i, no sé qui era de... De València sí, de València era Saura, el, de futbol, de jugador uh -huh. de futbol era Saura. I, bueno, eh, me van cridar, vaig anar allí, i, no sabia... I, bueno, la veritat que, bueno, vaig ser elegit i va ser una gran sorpresa. Ja, pensa que per a mi, pues, bueno, va ser bonico perquè te reforça, no? Però sobretot per a la pilota, no? Perquè com la pilota estava, estava tocant a la porta, no? De, de, de dir que així estic, no? Recuerden que en 1980 el Valencia Club de Fútbol guanyà la Supercopa de Europa y la Recopa de Europa, en Kempes. En Kempes, y sí, y Saura, que era jugador valencià, Valencia era, era, el, capitán era el Y bueno, yo, pues yo competía en, en, en Saura en el tema del mejor deportista y bueno, yo me vas a quedar un poco y bueno, muy contento, pero no? Pero sorpresa, sorpresa que el gran gegant que era el futbol, pues, es, queda, es queda fora en aquest cas. Uh -huh. Hem analitzat ja com era el Campionat Nacional d'Escala i Corda i com eren les competicions el dia a dia dels anys 80. Ara anem a passar a, diguem, l'altra gran competició, que és l'individual. La seva segona edició fou l'any 1987 i va haver una final que tu vas disputar contra, contra Oltra la primera, 60-25, i vaja, te vas ser campió individual aquell any. Com que recordes d'aquell torneig, no? d'aquella edició i sobretot d'aquella final? Vale, pues ah, muy molt, content, la verdad que sí, muy content. y ese año se va a lesionar Xenovés, Chenovés tenía que haber jugado la final contra mí, no va a jugar, estaba no estaba B y bueno, Chinovés sí que es de veres la diferencia y que ser... Eh, si no está, pero claro, como todo el mundo, no? pues el, eh, el futbol ara, si no juga més, no juga eh, un altre, doncs, pues el, Sar, el, el Barça pot patir, no? I, i a mi el guanya un altre equip i és el campió, no? I vas guanyar-ho aquell any, però la veritat per a mi és pues, una satisfacció personal. Jo físicament en, en aquella època estava, estava molt bé també, i bueno, Eusebio que també era un jugador que estava allí, però un jugador no era un jugador de mà a mà. No era jugador de mà a mà, jugador que en el seu espai era molt bo, podia ser el millor jugant en trio o en un mitger molt potent, però en mà a mà no jugava, ni va voler jugar després, perquè eh, ja tinguérem una partida, farem fer un mama, jo per contra d'ell en Gandia, li vas guanyar i ell va demostrar, ell va demostrar que ell mama no era jugador i, i se va retirar. Jo molt content d'aquesta final, la veritat, i vas guanyar. vas jugar en, en, en Gandia contra Oltra, vas guanyar, i després, com no vaig jugar si no ves, varen fer una altra partida en Pelayo, que varen jugar Oltra jo mano a mano altra vegada, vas tornar a guanyar, a Oltra en Pelayo i ahir va ser quan me donen el trofeu de campió. Però ja, bueno, l'havia guanyat en Gandia. Uh -huh. I un any després, ja estem parlant de l'any 88, esta volta sí que Paco estava bé i el resultat fou el mateix, 60-25, però esta vegada diguem que, que guanya el Genovés. Sí, bueno, Genovés marcava la diferència per moltíssima raó, perquè era un jugador excepcional i perquè ell jugava habitualment ja en por de company i les galeries eren lliures en aquella època, avui en dia van privant-se, i entonces un jugador que tenia tanta potència com ell, i tenia més potència que ningú, pues podia acabar les partides, finiquitar-les ràpidament. No? Eh, això feia pues, que era molt difícil. Amb un jugava en molt de company, que era el seu germà, i ell quasi el mà a mà li venia al pèl, vull dir, ell quasi l'entrenava en el dia a dia, no? Entonces ell marcava, marcava la diferència, marcava la diferència i, bueno, jo, de fet, va haver un rato que en aquesta partida que li vas plantar cara, eh, bastant cara, però, però eh, se'n va anar, en aquella vegada començaven que igual saber, va ser tres jocs o quatre, i ell eh, se'n va anar, se'n va anar i marcar la diferència era el millor, Genovés era el millor. Mm -hmm. Genovés tenia molta galeria, tu precisament, diguem, el teu estil destacava en que tu no tenies molta galeria, no? La, el teu estil era, podríem dir, més tècnic. Sí, més físic, jo pense que físic, físicament, de, eh, eh, som, eh, eh, a veure, jo quan vaig començar, com te comentava, no, tècnicament no estava massa bé, perquè en Pelayo no mos deixaven jugar, o sigui, era això, tenies que votar per a poder jugar, no? Entonces no practicava tant, no? Jo vaig entrar més perquè físicament ja feia tres esports i entrava allí, no? Entonces, bueno, pues sí, físicament eh, eh, suplia un poc el, el, el, la carència que podia ser la millor tècnica, tècnica de, de conèixer la pilota i entrar-li. Eh, tècnicament vaig, vaig, eh, vaig anar guanyant eh, a poc a poc, però sí que feien resistència física, eh, encara que jo en aquella època el jugador de pilota pues, anava un port per lliure i jo físicament pues, sí que continuava fent esport, a córrer i anant fent esport i físicament que trobava molt bé. allà. pues, en aquesta faceta física i era ràpid, pues, podia, podia suplir el millor altres carències. Mm -hmm. També se destaca, no?, el, diguem, el teu rebot i el teu joc en el dau també se, se destacava. Sí, tenia una pegada mm, molt peculiar, me deixava caure molt en terra, amb la qual, amb la qual m'hem portat molts colps, eh, moltes trompades, no? I sí, la veritat que sí, ahir tenia potència de pilota eh, i el rebot, pues, jo, i a la volea, jo era també jugador d'aire, jugador de volea, en aquella època també jugadors eh, per dalt no, perdien molt el braç, perquè des de mancaven, dient, jo no vas arribar a desmancar, després s'ha vist que la desmancar-se no, no existia, sinó que era una descompensació muscular i tal, que, però que, bueno, pues sí, sobretot el que tu dies, els rebots, el lau i la volea eren els meus punts més importants. Uh mhm. -huh. Eh, més o menys no? hem estat analitzant eh, tota aquesta etapa dels anys 80, ja ens acostem als anys 90, tu continues en actiu, de fet guanyaries un, un dels últims campionats nacionals en l'any 91 encara, i, si no m'equivoco, també és l'any 1991 quan quedes Freddy Sport? O... Sí, el 90-91, jo començo a treballar ja en el 89, en alguns trofeus, i el, i el 91, a principi del 91, Eh, comencem en el circuit Bancaixa, en Xener, en Xener del, del 91, crec, si no recorde mal, i ahí és quan, quan creiem Freddy Sport. Podem dir no, que és curiós perquè tu estaves en actiu i diguem, estaves, sí. estaves fort, vull dir... Que sí, quedava... estava fort, però ahir me pegué una fluixó, la veritat, perquè, bueno, ahir era... Bueno, te conto un poc la història, jo crec que en, en, en, en una organització del món professional eh, vaig anar a la federació a parlar-ho i la federació no creu en, massa en el projecte perquè diu, això ho hem intentat, és, és molt difícil, és impossible... Però tenia molt bona relació amb la federació i la federació me diu, Xen, no te preocupes, no hi ha ningú problema, intenta-ho, no comptes amb vosaltres de moment per a res, però intenta-ho i tal. Eh, bueno, pues jo me tiré ahí, algunes empreses, com te comentava, se queden fora, però jo crec que en el projecte tiren endavant. I quan ja portàvem, eh, ahir la federació va tindre més vista, però quan portàvem 7 mesos, eh, en això va veure que el projecte funcionava i el segon any va dir, eh, què passa? Jo dic, al carro, i pujarem dins del, dins del carro, i a partir d'ahir pues, jo vaig treballar en la federació. Què passava? Que estava jo soles. Vaig començar a treballar en gent, en, en, en, en, altra, en, en gent, en, en, en Enric Morera, per exemple, que va ser en aquella època, que, que, que me va eh, i, i entre els dos un poc portàvem el tema, però què va, que me tocava fer d'ombra orquestra, la, pegar la publicitat, eh, enviar, eh, fer, fer el tema de premsa, eh, pagava, pagava jugadors quan s'acabava la partida, eh, tot, entonces, claro, era, era un, un estrès total, buscar, buscar de patrocinadors, eh, dossiers, era tot. Entonces, i, I en aquella època no era enviar correus, no? Tenies que mm. fer fax, fax, fax 1, fax 2, <laughs> fax 3. Total, que sí que físicament ahí es comença un poc ja... Mm, professionalment, en la pilota, pues sí, ja anava aguantant. I no aguant... aguantar, vaig estar, crec que vaig jugar ja al primer nivell fins al 93, crec que va ser, o per ahí. Uh mhm. I, bueno, del tema de la creació de Ferisport n'hi ha moltes coses, i sobretot el naixement del, del Bancaixa. Enric Morera era net de marxador del Trinquer d'Oliva, no? Si no, no sí, sí, sí, eh, el Blanco, el Blanco d'Oliva. Blanco i, bueno, i teníem molta relació familiar per, per la pilota. Dit, un tio, son tio també, que, que era metge, també anava a la pilota, vull dir que ell estava molt relacionat. I per mi és d'un amic, de Pep, de Pep, un amic, un amic meu, pues, pues vale, varen conèixer, varen parlar i, che, i, i, i bueno, varen veure, ells, ells eh, vamos, captaren aquesta història, vamos, en seguida. Va ser, eh, de, si no com va haver molta gent que no, no la vea, Enric, i, i Tona, entonces eh, la, la seva dona pues, va captar, dir, ostres, sí, això és això, així tenim, així n'hi ha molta feina per a fer i és algo nostre i, i la valoraven, que el tema és un tema de valoració, no? Uh mhm. -huh. Mentre a tres pues, pensàvem a la piloteta, un tema folclòric, i tal, no? Pues eh, Enric i Tona i Pep i un grup de gent que va creure en això des de primera hora. Mm -hmm. En tots aquests debats que cada vegada estan més de, més d'actualitat, sempre s'ha parlat això de la necessitat de gent que valore la pilota com el que és, com un esport que està viu i no com una cosa, la pilotita que dia Carrascosa quan fa un director de, de, la, de la tele. Un altre dels temes que se parla molt és de la necessitat de buscar patrocinadors. Estem parlant de l'any 90, 91, com fan anar a la Fundació Bancaix i dir-li escolteu que necessitem que solteu diners per a una cosa que no existia perquè el que hi havia abans no era un circuit. Bueno, complicat. En aquella època era molt complicat, eh? Tancaven moltes portes, la pilota no tenia bona imatge, tema de les travesses. La poca valoració dels valencians en aquest esport era que, que, la, que no, que no, que eh, no, no, no, des de fora que no, es vera com algo que no, ahí no, cuidado, tal. Mentre tres pobles i a tres xocs pues, en estaven totalment, pues, el País Basc era eh, la valoració era molt positiva, no? I, de fet, els empresaris que no, jo estaré que en el trinqué, de, en el frontó estaré de, de Ibar, cada dilluns vaig, i era com un honor, no? Així, no? Que anaves, tenies que amagar que anaves, no? Eh, pues bueno, molt difícil, molt difícil. Eh, entrar a, a, a Bancaixa, no era la, entonces no va a ser, bueno, lo, lo, que era la, lo que era el Bancaixa en sí, primer no entrarem en la fundació, entrarem en lo que era Bancaixa, en màrqueting, encara més complicat. Mal perquè havia una mala sensació, va haver una, una mala història, tal, pegaren un poc de palo en premsa, feren alguna xicoteta cosa, i, i va ser molt complicat. Vas, tindre, vas estar quasi do, eh, any i mig per a poder entrar allí, enviant dossiers, tinguent reunions, però bueno, tinguent la sort també de que, bueno, que havia gent a favor, en aquella època estava com a president eh, Josep Maria Simón que era una, era una persona de Torrent, que li agradava la pilota, que coneixia els jugadors, i això, aquesta sensibilitat, sí que la tenia a favor de la pilota. I, i quan ell, li va rebar tot això a ell, ell va ser un, valedor d'aquest tema, no? I, i, i jo crec que hi va pegar la cabotà i va dir que, que, que endavant. Però ja t'he dit que fins que va arribar, perquè ahir n'hi ha molts filtres, <laughs> estiguem eh, eh, vora any i mig per a poder, per a poder entrar, no? Uh mhm. -huh. I ja t'he dit que eren eh, moments complicats, perquè, perquè jo crec que una de les coses que falta és, pues això, és valorar la, la pilota com el que és i una imatge positiva, no? Una emoción positiva de todo, hasta de las traveses de todo, no? Porque cuando se vol sí que se le da una imagen positiva a las traveses y ahí tiene que ver con el tema de la ONCE o el tema, eh, o el tema de, las apuestas eh, del Estado. Ahí sí, ahí te fan anuncios y eso es... Eh, gastar de, X euros en Nadal en, en, en, en Nadal, en la loteria, és positiu, no? Però, doncs això és, la pilota i la salsa també devien de fer-la i entrar la, és un esport i això és el que tenim que valorar, no? Uh -huh. eh, què va suposar l'entrada de Bancaixa a un esport com este que, com bé, estava funcionant d'una manera prou anàrquica? Home, jo crec que va fer un, un abans i un després, un abans i un després Eh, ficar en normativa, canviar en normativa, que també costa, en aquestes partides privar les galeries, inclús està per alguns jugadors, eh, com Grau. Grau va patir molt, per exemple, en, en privar les galeries perquè ell tenia un xoc de una pegada eh, més de dalt cap a baix, la pilota li, quan li corria la massa li podia anar molt a la graderia i ahir va patir molt. Eh, bueno, pues, però bueno, havia que fer-lo, havia que marcar la diferència en quan, i, bueno, i ahir tenim el públic que acudia, eh, ahir no podíem els aficionats acudien en massa a veure aquestes partides i ahir se'n marcava un abans i un després. Eh, de fet, Bancaixa, segon dient ells, en aquell moment era el més important que tenien. Eh, que lo, el, mira, no el més important, on trauien més rentabilitat publicitària, no? perquè poguérem associar el tema del Bancaixa, quan parlem del Bancaixa, mm -hmm. i això era molt important, i perquè bueno, impactes de premsa pues, tenien moltíssims perquè sí que se dignificava ahir la pilota i la imatge. De fet, ja porta Banc Caixa prou anys tancats, jo diria que cinc, i continuem anomenant-lo el Bancaixa. Sí, i todavía Banc és que té l'estela, no? Sí, i, i ahí estem, esperant ja veure que tindre un patrocinador important per a aquesta competició. És una llàstima perquè empreses, entitats financeres valencianes mm, està el Caixa Popular, que estan els jovens, però per a una, una de majors pues, pues no, no mos han quedat, perquè ha desaparegut Banc Caixa, ha desaparegut la CAM, que també va fer alguna cosa, que en un principi també estàvem eh, la possibilitat de la camp i, i el Banc de València. sobretot. Ens han quedat un poc ahí mirant-nos, no? En aquest cas concret sí que és veritat que les successores, sobretot Bankia, que continua patrocinant més o menys eh, l'individual i alguna altra competició, també el Banc de Sabadell era patrocinar el trofeu de Nadal, la Caixa ha fet alguna coseta, algo queda. Sí, sí, ara la veritat que algo se va, va entrant i esperem que entren més força és determinant la televisió, una televisió autonòmica en força i, i això per a que, encara que un pugui tindre la sensibilitat de fer pilota, però també té que tindre un retorn. Uh mhm. -huh. i té una, una imatge que veure. No sé si t'hauria de dir això a la ràdio, però l'altre dia estava parlant jo amb Guillermo Sanauja i comentava que Bankia una vegada més s'adona compte que diguem que de les mencions en premsa, no, del el retorn que té de, de tota la seva difusió en premsa, l'única imatge positiva que té en, el, en la comunitat valenciana, el País Valencià, l'única imatge positiva que té és precisament la pilota. Sí, sí. Perquè tot l'altre, vull dir, que no són notícies roïnes. Sí, sí, sí. No, a més, eh, en una portada de periòdic com el Levante o Provincias, era un Puchol, en els braços en alt, i en, i, i en primera pàgina, en una fotografia eh, ocupant mitja pàgina de, dels periòdics i alçant els braços i que es veig a banquia, això, això no, sé, no, no es paga en diner. I això és anar, anar de la mà de, de, anar a mà de la pilota sí que, sí que és possible, la veritat que sí. I sí, i la veritat que Banquia pues, sí que ha entrat, és en l'individual, i, bueno, i la veritat que bueno, a poc a poc a veure si, si van entrant. Mm -hmm. Ara votem un poquet més a la següent revolució de la pilota. Ens plantem ja en l'any 2005, eh, un tal Rivera i un tal Peris i un tal Freddy, diguem que s'adjunten un dia i, i què va passar? Bueno, pues eh, davant de... tingueren reunions per a fer una plataforma inclús més gran en, un, en altra gent, però mm, però era molt dolenta, era una manera de carregar-se moltes coses, i m'ho van ajuntar, i davant d'això accelerarem el que ja, lo que ja sabíem, el que era és, és fer una empresa i donar una, una, un altre pas molt important, que, que, que, bueno, que tenia molt de risc, molt, molt de risc, perquè era passar... Mm, bueno, era assegurar els jugadors, val? assegurar els jugadors algo que no havien tingut mai. Vull dir, jo com a jugador, per exemple, era una de les carències molt importants. Jo guanyava en diners en l'època que jo jugava, però jo vaig tindre, per exemple, dos lesions de vora un any. Eh, en un any no t'entrava res, res, però res no, no tenies, no tenies, eh, eh, no, te, no, ten, no tenies seguretat social que te poguera cobrir tot això. Què passa? Que en un any se'n se, se va, tens que pagar lletres, tens que pagar viure, una família i tal. Això era, se t'anava el que tenies, se n'anava, no? I això pues, era una, una, un gran repte, no? I, i bueno, què, què comportava això? Pues que l'empresa que entrara pues tenia que passar, si havien unes entrades econòmiques de, de 1.000, per exemple, pues tenies que passar a, a, a, a 1.400 o 1.500. Per què? Perquè tenies que pagar Seguretat Social, tenies que pagar IRPF, tenies que pagar impostos, IVA i tal. Y eso era un problema, pero pero daban bueno, un un en la tesitura y tienen que hacer y entrar ahí, entrar ahí en un RIS bárbaro. un riesgo bárbaro, buscan patrocinadores como locos, hacer una gran presentación y y bueno, en empresas. en aquella hemos entrado entrado una empresa y firmaron un contrato en ella, eh, de, la construcción, <laughs> de empresa de la construcción. I, I bé, tot molt bé, tot molt bé, la cosa va anar allargant-se perquè era a finals de 2000, es comença en 2006 i es comença la, la crisi a final de 2007 i mos agarra tota, tota la crisi que, bueno, i ahir pues, ni, ni firmar contracte, l'empresa quebra i mos toca en aquella època pues, anar eh, soltant diners més a més, més a més de la nostra butxaca i del nostre patrimoni. Uh -huh. En aquella època donaves, encara, encara donaven els diners molt fàcils, eh, va ser ja en el 2009 quan ja se para, i entonces, bueno, claro, encara pitjor, perquè si donen diners fàcils després tens que tornar-los, no? I va ser un gran problema. Però bueno, jo crec que donen un pas ja irreversible en el qual els jugadors tenen una certa seguretat i que, bueno, pues, jugadors que ha tingut problemes, jo, jugadors, bueno, ficar l'exemple de Xenové segon, Xenové segon s'haguera retirat de jugar a pilota fa, molt, fa ja anys, vora tres anys s'haguera retirat. Només va aguantar perquè havia perquè tenia una, una ajuda social que estava avalant-lo i li va poder pagar uns estudis i avui en dia gràcies a això va acabar, va acabar fisio. Avui en dia s'ha estudiat medicina. Està medicina. Uh -huh. I, bueno, i, i el castell, Rafa Seca, per exemple, també tal, i, i tants jugadors que continuen cobrant eh, perquè han pogut cotitzar, no? Jo penso que això és irreversible. Uh -huh. eh, abans comentaves, no, no estem parlant tant del tema de la seguretat social, que també ha sigut una revolució, sinó el fet de que fa, posem per cas, 30 anys, eh, les partides depenien totalment de les travesses, fins i tot, fins i tot en, en dates recents s'ha parat una partida per tema de travesses. Eh, diguem que el Banc Caixa canvia un poc les coses, però el que canvia totalment ja és Valnet. Sí, Eh, com te comentava, eh, Valnet, eh, primer en Ferdi Esport, eh, quan, eh, quan estem en els campionats, canviem ja normativa, i mm, després en, en Valnet tornem a pegar una, una, altra, una altra embestida al tema normativa. Eh? molt complicat, torno a dir molt complicat perquè lluites davant d'un esport mil·lenari que, eh, bueno, pues que quan canvies alguna cosa, bueno, si sempre s'ha fet així, si no, això no es pot canviar, si tota la vida igual, i des sent ja major, i és una lluita bàrbara, bàrbara, i molta gent a la contra. Això tens que tindre-ho molt clar, tens que tindre molt, més moral que l'alcoyano, <laughs> que diuen, i per a poder aguantar, per a poder aguantar això, no? I sí, ahí, eh, pues, bueno, una de les coses era entrar ja directament en les travesses. Ja en Freddy Sport ja lluitem en el bancaixa, en el tema de les travesses. Quan ve la televisió tornem a les travesses i ja en, en Balnet ja s'hi lluita d'una manera, una manera ja ferma i, i contundent. Eh? Mm -hmm. No sols en això, sinó sols de, pues, bueno, que de, de portar un calendari als jugadors. Val? Coses que a mi ara no es valoren, eh, jo com a jugador eh, que depenia de mi, jugadors lliures, que n'hi ha hasta inclús alguns periodistes que jugadors lliures, que això... No, això no riure res. Això és, això és una merienda de negros. Això no riure és que te tenien jugant tots els dies, igual que igual en l'època, vamos, que o sigui, eh, això era una locura. Jo he plegat a jugar dues setmanes seguides, sense parar. Com podia rendir jo dues setmanes seguides? Vale? Això és impossible, impossible. Sí, podies guanyar més diners, podies, eh, podies anar a pobles que... Això, però físicament te cremaves totalment i anaves moltes vegades a enganyar a la gent perquè no donaves el nivell ni molt més, no? i feia falta eh, portar una agenda, portar una agenda i de alguna manera eh, dosificar, dosificar eh, en el calendari els jugadors. Nosaltres, quan, el quan entrem, ja ho fem en el, en el Banc Caixa, que el dia anterior ja no es podia jugar. I ahí tenien lluites molt grosses en grans trinquets que volien tindre els jugadors millors i dir, no, és que juga el Banc Caixa, no, a eh, mi què, que juga? En ma casa jo tinc 300 persones, jo vull... Que... I era una lluita. Però ara, des, de, des de que ho porta València, sí que ho fa a rajatabla i els jugadors passen a jugar molts de 4, 5, 6 i 7 partides a la setmana a jugar dos, tot el més tres. Uh mhm. -huh. vale? És un pas importantíssim per a la qualitat del jugador i per a, i per a que d'alguna manera eh, pues, anar en condicions. No sols això, Valnet fica un preparador físic eh, d'eixida, Antonio Estorgano, que és el que està preparant. Eh, tenim eh, una, una gent d'un gabinet de premsa també, com tenia Freddy Sport, que una primera part és Freddy Sport, però després n'hi ha que rodir i tal, i és, és Valnet la que té el, a José Antonio Monteagudo i, no i Guillem Sánchez primer estava, i Guillem Sánchez passa que s'ha anat, eh, l'ha fitxat un ajuntament i ara està eh, eh, en Rodríguez, eh, eh, bueno, un, un periodista també que tenim ahí de, de reserva, bueno, reserva no, que està complementa, complementa a Montegudo perquè escrivim tots els dies i entonces, bueno, difundim un poquet també el que fem en el món professional, no? Jo penso que també tenim un, teníem un preparador físic, que era, era com te deia, Antonio Estorgano, i un fisio també, que podíem anar i, a, eh, per a tindre el jugador al dia, no? I això va, ser, va guanyar molt en qualitat, mm -hmm. molt el tema també de tindre un preparador, així hi ha també una revolució que causa, podríem dir, un jugador que és Álvaro, no? Sí, perquè el baró és la professionalització de... En el teu cas sí que és veritat que tu, com que practicaves altres esports, també tenies una base física, però el baró sí que és un atleta modern en el sentit literal del terme. Sí, sí, és eh, de veres, jo me fet el meu aire, però jo, clar, jo tenia... És que eh, el tema és que la pilota va anar evolucionant, i, va, i encara que no parega, encara que parega que estem ara eh, en, en, en, en l'època antidiluviana, no? Eh, no, Eh, vull dir, la pilota estava molt més arrere, com t'he contat, no? molt, molt, molt més. I, i, bueno, I què passa? No havia estudis de pilota, ningú havia, sabia, no havia ni carrera d'educació de, física en València. De fet, els primers estudis que fan es fa gent com Paco Orts i altra gent que venen que han estudiat en Barcelona, en Barcelona, l'IBEF, que se deia abans, no? Eh, vol dir? Que no, sabia, no, no, havia tècnic, no se podia fer una preparació física específica de pilota perquè no havia ni estudis fets. Què passa? Álvaro ja arriba en una època en la qual es comencen ja a haver estudis, a haver tal, i, i, i ell és el, el primer, en este cas, que se prepara ja com un professional, no? Professional com podia ser Nadal o, o una, perquè avui dia, conforme està la informació a nivell global, pues, la informació arriba a tots llocs i et pots preparar perfectament igual que el primer, no? Uh -huh. I és el... I darrere d'ell ja van, van ja tots. I, i quan arriba Balnet, que és lo que no sé, pues es cuando ya, mm, bueno, pues cada U es libre de tindre el seu patrocinador, pero ya se fica un, preparador eh, que, pero al que no, o no te tienes espera poderlo contratar, o además, entonces todos, y ahí se dan a encontrar que no te preparador no, no dona el nivel. Es verdad que lo que dices tú de comprable a qualsevol esport, està si no m'equivoqué, València Club de Futbol. Vull dir, no, no estem parlant d'algú que no sàpiga de què fa. Sí, o sigui, sí, parlant d'un d'un referent. Un referent, està a València, ara està en Levante. Eh, sí, és un gran professional i al igual que, igual que el que teníem que estava de fisio també, o sigui que... I, i ell està, pues, i el tenim perquè ningú, ningú jugador eh, pues esté sense preparació. De fet, és que no cal ni dir-ho, no? perquè el que no està, el que no està preparant-se es nota en la canxa i con la qual se queden fora, perquè, perquè sí que s'ha de fer un gran avanç eh, eh, quan, se va, quan se va analitzar la pilota, quan se va estudiar i quan se van fer pues, ja eh, preparacions específiques per a, per a la pràctica de la pilota. Uh -huh. Eh, com diem, no, Valnet naix en un any eh, que no pareixia difícil, però al final sí que resulta que ha sigut un any difícil, que és 2005, perquè al principi hi pèrdues i quan ja més o menys teníeu tot, sí. <laughs> ja teníeu els números fets, pam, i arriba la crisi. Eh, vull dir, eh, clar, és que ara resulta que han passat els anys i resulta que estem a altra volta que necessitem un nou model. Eh, també és veritat no? que estem en... Ara està gravant el 25 de gener, a les, a les, ara són mateix a les 12 i 18, és a dir, no podem donar informació que encara no ha corregut, però vaja, el model de Valnet per a lo que seria l'any 2017, quin seria? Bueno, eh, nosaltres no parem, som, som un grup de gent que, que a més estem en, el, en la pilota, el dia a dia, no? i coneguem un poc les carències, però també sabem de, des de dins, des de dins, des de la gestió, que no és el mateix que des de fora sabem els problemes que tenim i, i les contres que tenim. No? Eh, moltes carències se poden suplir en tema econòmic, moltíssimes, no? com el tema de tindre més jugadors o menys. No? I, i, bueno, i nosaltres eh, hem preparat un model de gestió basat en, en sobretot en un, en un en, en una millora, una millora de lo que és l'espectacle i la preparació dels jugadors, no? una de les coses que han fet, bueno, hi ha moltes coses que han preparat, ja, ja, ja portarem un rànquing, un rànquing que portarem en el seu moment, però que, bueno, un rànquing molt exhaustiu, però no total. És molt difícil eh, valorar en el rànquing quin és el número 1, quin és el número 2, és molt difícil. En el tennis, per exemple, és molt fàcil. Molt fàcil. El futbol ja és més complicat. Eh? Ja es comença a ser més, eh, Ronaldo, per què? Perquè tens que valorar altres coses, no? I en la pilota també és molt complicat, perquè a mi per fer el número 1 sí que pots fer-ho, o el número 2, però i el número 3, i el número 4, i el número 5, com fas aquesta escala, no? Quan estàs jugant en parelles o en trios, quan estàs penalitzant el que més sua per, per, per igualar les partides, no? i és capaç de perdre més. Doncs, eh, bueno, ahí fem, però bueno, ja farem un rànquing, eh, és molt exhaustiu, eh, eh, l'han fet encara més, ajustat més, però que no és de, determinant. Però bueno, havia que fer-lo i és una manera molt objectiva de, de veure eh, tal de veure eh, jugadors. Després, eh, bueno, també ens han basat en fer l'estudi eh, bueno, de fer un, un número de jugadors, de lo que dona econòmicament i de, lo que, i, i de la demanda que avui en dia n'hi ha en la societat valenciana i en els trinquets. Pense que el nombre de jugadors que, que, estan, que poden estar en, en nòmina eh, bueno, pues són, poden ser al millor 16 en escala i corda i al millor 14 mm, en, en el raspall, podria estar el tema, però hi hem anat... Per què? Perquè és mm, el que dona en els trinquets i, en el, i, i on va la gent i en el que poden portar uns, trinquets. uns trinquets. No? no, seria ridícul fer partit, eh, ah, tindre 30 jugadors o 40 i que van anar a trinquers que no va ningú. Uh -huh. Vull dir, és que això és el que, que te demana el, el trinqueter i, bueno, oferint una oferta de, de jugadors. Val? Quan parlem de 16 en i corda, per exemple, serien 8 mitgers i 8 restos o serien sí. 8, 8... 6 i 2? O... No, estaríem parlant pues, eh, més o menys 8 mitgers, 8, 8 restos o, o set o per ahí podíem estar en, en algun punt perquè tenien trios. Uh mhm. -huh. eh? Però això no vol dir que els demés no, jugaren, no estigueren en la pilota, sí jugarien, uh mhm. -huh. val? però eh, per econòmicament, que en este, este moment, eh, en estos moments, eh? i en... I en eh, i, i el que dona el mercat pues, és el que se fa, però que els altres jugadors, el, el que fa 23, se, se contrataria exactament igual. Lo, lo ideal seria que foren 22 o 23, que sí que dona, sí que dona per a que n'hi hagués més, però econòmicament avui en dia no dona. Uh això són números. També és veritat que n'hi ha lesions i les lesions s'hauran de suplir perquè un circuit no se pot fer claro. en menys de, de 8 equipos, vaja. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, sí, se van encarregant jugadors, van jugant, i quan n'hi es cae econòmicament, pues, bien, la Generalitat, que puga pagar més ràpid, o que, la pri o que els patrocinadors privats puguen entrar, ara, dins de parlarem del tema de la fundació, uh -huh. pues, eh, sí, poden agarrar-se més jugadors, però n'hi ha, ha, un límit, hi ha un límit en aquests moments. Eh, ojalà sobre que més trinquessin i els que més sent, no? Però en aquests dies, en estos moments n'hi ha un límit. Pues, bueno, una de les, això és eh, quants jugadors que cobrarien, el de dalt i el de baix, no? i a partir d'ahí, pues, això dins de comitès, ja se miraria no en fica noms, en el nostre projecte no en fica noms, qui és el primer, qui no el segon tal, això sí, és un tema de valorar de principi i després ja se en quant al rànquing i en quant models objectius que se farien. Però en, la, en una, en un primer moment no han ficat nosaltres un número, qui, eh, noms en, en el rànquing. Mm -hmm. I una altra cosa que també han, han fet és un, un, eh, lo que, un model, un model de, de partides de alt nivell, no? I en quan, pense que això és l'estrella, que nosaltres li denominem, faixa roja, i són partides de faixa roja, que són partides de màxim nivell on se va mimar molt, molt el que seria el producte, que, el producte com a espectacle. I ahí sí que fa falta algun duret més, però ahir anem a intentar, ahir fem una sèrie de premisses eh, en les quals se eh, tenen que donar per a que se puga fer una partida de faixa roja no fer una partida, faixa, eh, una partida de pilota, arreu, no, jo faig la partida, doncs jo vaig gols, venen, mentre la gent, no. N'hi ha una sèrie de premisses que se tenen que donar eh, per a que tu puguis fer una partida de faixa roja eh, i, i, i la pots contratar en el teu trinquet. No? Bàsicament són les premisses que heu posat en pràctica aquest últim any en Pelayo, estem parlant de partides que comencen quan toca i seria més o menys el que esteu oferint les partides del dissabte, que fins i tot n'hi ha jornades que són dos partides de professionals d'escala i corda, una de raspall i una d'escala i corda. Mm, eh, una part les han ficat en marxa ja en Pelayo, mhm. no, no, <laughs> no sense, sense pressions. Polèmica. Alguna eh, Berreguard també ha sí, hagut, no? Sí, alguna reguard, el tema de... Però bueno, una, de llevar les propines dels jugadors, que des de fora no s'entén. Però, claro, ahir n'hi ha, ha pressions per part dels postors, perquè li agrada ser el protagonista i donar la propina. Per part de, de, del jugador, perquè és una forma que li entra també. Però què passa? Que això se lleva de... de... Però és una forma transparent de funcionar. Eh, si tu li dones al, al jugador el 20% de la recaptació del trinquet com a, com a premi, uh mhm. -huh. val? i estàs prohibint que, que tinga propina de, de fora, eh, d'alguna manera aquest 20% el lleves de, de la, del, del benefici del trinquet, i n'hi ha trinqueter que millor no vol fer-lo, o no pot fer-ho, o... Però, claro, però està lluitant contra el tema. Eh, tornes, eh, pegues un escaló, la travessa torna a passar més darrere, no? I això és un altre pas molt complicat. Toca dir, en Pelayo han fet això, han privat les, les graderies, fent una puntualitat extrema, eh, fem unes presentacions en les partides, en música i tal, jugadors i del vestuari, fem un poquet d'espectacle... Eh, bueno, n'hi ha coses que... que, que però eh, encara en faixa rosa encara n'hi ha més, encara hem ficat prou més eh, i, i, i volem que, que, que es complisquen, no? i és la idea no poden ficar-les en... No sé, vamos, no, tindria en el cas de que el model de selecció nostre és que endavant, no poden posar-les en marxa demà, però sí que en uns mesos les ficarien i marcaríem la diferència. Nosaltres volem que aquestes partides de faixa roja es note, no? com si una partida de faixa roja, que se note en una partida d'un altre tipus. I que la gent vulgui fer partides de faixa roja. Uh mhm. -huh. no? I que tots, tot el món tinga accés a fer-les. Però tindríem que complir una premissa com, així com, com ni és que una de les d'altres seria que nosaltres hem, hem considerat de que no poden anar menys de 150 persones a veure una partida, no? No poden portar al Xenovés, no poden portar a Puigol, no poden portar a això, no poden portar a Moltó, no poden portar a, a Coeter, no poden portar a un trinquet que ni és hasquen 50 persones. Que ni és hasquen molt poca gent, no? Mm -hmm. Entonces, eh, què n'hi ha que fer? Pues haurà que promocionar tenen que promocionar, tenen que treballar, i quan tu el trinquet estiga preparat, diran, jo vull partides i, i puc complir tot això. bueno, doncs pum, ahí entraràs. També és veritat que ara estem en una espècie de, no, de, de minuto cero, de any cero en la pilota, perquè se'm dona compte de que hi ha coses que, que no anaven avant, i esta última dècada, diguem, per molta crisi que hagi hagut, hem tingut un director general que és expilotari, que és Enric Sarasol, i hem tingut, vaja, una gran inversió per part de la Generalitat dels últims anys, que era la de fer els nous trinquets, que han arribat a fer trinquets sense galeries o sense sense llotgetes en Alzira, vull dir, eh, yeah. què, què ha passat estos anys? Bueno, eh, la veritat és que jo crec que... Bueno, no, no estos anys, eh? Jo, eh, no, jo, bueno, el que ha passat estos anys és que no s'ha aprofitat, no s'ha aprofitat la, el, el potencial que teníem, però perquè no se valorava. O sigui, sea, tornem a, a, arrere, no se valorava. Sí que és de veres que han hagut certes persones, certes persones que, que sí que han ajudat a la pilota, tan polítics com tal, però eren molt puntuals, eh? Però en lo que era en la filosofia general d'alguns partits no se valorava, no? encara que ja t'he dit que tenien reconeixement a gent, no vull nomenar gent, però sé que avui gent que no estat eh, recolzant-nos i n'hi ha que agrair-los que han estat ahir, no? Però, eh, però a nivell, no sé, no, en la televisió no s'ha valorat. Tu abans has comentat eh, eh, eh, persones, una persona, eh, director de televisió, si l'has nomenat en, en, en, en, en, en, en, sí, sí, sí. en micròfon obert o no. Era ell. I, però, però sí, mos va tirar la pilota fora, un any sense fer pilota, tinguérem ja en aquella època, i, bueno, i, i la veritat no havia eh, En aquella època era, era un moment total per a poder posar la pilota en, en, en on li corresponia, mm -hmm. fent-la fent en, en hores de màxima audiència, fent-la en directe, ja no, i, i fent alg, eh, algunes, en, en la primera cadena, en algunes en primera cadena. Tot això, tot això haguera fet, i, i, bueno, i, i a més, i obrint-la a altres espais televisius de, de, de Canal 9. Eh, això era un, una oportunitat total per a tindre, per a tindre estrelles de, de, de, de pilota, de jugadors i, i mites i que quan passaren pel carrer eh, el pararen i demanaren un autògraf. Eh, han tingut una oportunitat bàrbara que no, no, no hem aprofitat. Clavamos en, en, en diferit, en hores de, de que, no, de, de, eh, eh, que no ve a ningú, en la segona, i damunt que, que tu eixies d'anuncis de, de anuncis i t'havien tallat 4 o 5 xocs o 6 per la cara, i llavors entrava i dius, hòstia, si anaven, la partida anava eh, iguals a, a 20 i... i, i hòstia, I ja ja acabat, sí. I, I ara estan iguals a 50, i, però això què ha passat? I, tornaven locos, o sigui, eh, mm -hmm. clar, això la gent també se despegava de, d'això. En quant a les instal·lacions, un, un de, eh, com saps, també un, un, un desastre perquè faltava control. Sí, havien decisions, com comentava gent, bueno, vaig a comentar un no, eh, Tarancón, que va ser conseller, era una gran persona, va pensar en la pilota, va fer decisions boníssimes, com va ser que totes les escoles de nova construcció de primària a secundària tingueren un mini trinquet, una, això, un mini frontó i una mini calotxa, però ningú revisava el tema. O sigui, sí, s'anaven fent, però, però la gran majoria servissen de, de magatzem de, de, de, de material. O sigui, molt mal, i trinquets que anaven fent-se sense homologació i que, bueno, que, i que, i que s'anava pagant els constructors que ho feien i els arquitectes, però fent el seu... El seu... Ara, això sempre ha passat, eh? jo no he sigut de l'última... els últims anys, tota la, tota la vida ha passat a fer trinquets i acabar de fer els trinquets i tornar a refer-los perquè no els han fet bé. Entonces, jo crec que en esta, en esta legislatura, això veig que està canviant-se, sí que està treballant-se una càtedra de la pilota, sí que està treballant-se en infraestructures, de fet, eh, pues, crec que van a fer un, van a fer un, una, un grup de gent que va revisar el tema, això m'han comentat, i espero que siga d'aquesta manera. I, I se vaja i se homologue i se revise i, se, i, i, i d'alguna manera pues, se, dist, se dona el vistiplou a les instal·lacions perquè si no es tirar els diners i és tot, encara pitjor perquè quan fas una instal·lació i la fas mal i no serveix de res això és, damunt és negatiu no és que, no és que això és que és negatiu perquè, perquè bueno, la pilota queda, Queda malament. Queda malament. Mm -hmm. eh, se'ns està acabant del temps, eh, Freddy. Moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres, però com sempre abans d'acabar una última pregunta. Eh, 2017 és eh, l'any zero de la pilota, tenim moltes, molts interrogants de cara al futur. Òbviament no podem contar coses que encara no han ocorregut, però vaig a tenir una nova fundació, mm, desitjos, idees, eh, alguna <laughs> exclusiva, no sé. Eh, què mos depararà 2017? Bueno, jo soc, soc positiu de sistema, no? I, per, sistema, i jo crec que, que, que bueno, tinc, tinc esperança en, en la Fundació i, i espere i espere que, que, que funcione com deu de funcionar, que, que promocione en, en realitat la pilota i jo penso que, que això deu de ser positiu. Sé que n'hi ha diners eh, que n'hi ha una partida eh, pressupostària també per instal·lacions, com comentàvem. Espero que se gaste tota i que se gaste per a millorar les canxes i, bueno, i espero que, que Canal Nou, que sembla que se diu que sí que no, però ja porten dos anys llargs que no està, que, que aparega també el 2017. Espere tot això i, i, i alguna cosa més, no? I, i que l'economia continuï pujant, si pot ser millor i de més qualitat i que això pues, també també es veu, no? que ara a veure, a veure partides perquè la gent té poder adquisitiu pues, també, també es mereix de casa i si no pues, difícilment es queda mirant la tele i puntó. Mm -hmm. eh, molt bé, Freddy, ara sí que hem acabat el temps. Moltes gràcies i ja saps que tens les portes obertes. Bueno, moltes eh, gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat, la veritat, de fer una entrevista llarga i de, i de, bueno, de comentar pues, moltes coses que, que la veritat que, que bueno, pues, la, gent, la gent ni, ni les pregunta no? I, i passa el temps i no, i no les saben i després s'olviden. No? Moltes gràcies.